ቀስ ሳይሰራ ሊበላ ጥጥና እንዝርት ምን ትዋቢ እስክስታው ውብ ነው። እስኪ ደግሞ የአገር ወግ ባህልሽን እንዝርቱን አሽሮሽ አሳይኝ እናቴ እንዳታሳፈሪ

የለኝም ይፈጣ አይደለም እስቲ ሰየ አይ እናቴ በተነው ሃይመን ትቦ ያቺ ነገር oh, Thank you.